Thank you. Harep Ayah Pak Alilit dipolda ulah bebeja uing dan ngebega heleh not the song but the singer behind the song jadi hartnate teh merenan lain sorak nawungkul nukudu alus lain kata-kata nawungkul nukudu HD tapi akhlaknu nyanyi na artis ongkoh nyanyi na alus punya H tapi dibui karena narkoba lebar banget nadubiladua is not thegan bad themen bihain degan jadi lain beddir Nu Kudu canggih tetapi akhlak nunya ke beddir kadang-kadang diberi beddiri dipakai nggak garong lebar Pak tuh da kata-kata n gitu tadi kata-kata Nabil gumelar di Pawenangan ularrek aing-aiingan terus kanan nyiiniran kain pangal tersinggung gua mempeghirup Oh! diba ku serangan etak eh, mawa dulu tukang kenang nah asli TV meetingiga pengawaanatriaankulare kenang natik Abang wujudtik sama lain menang belgugu Hai aya nama zaman kolaborasi maneh na ngomong luar kitacakon luar tidakkon naan me ayaang jadi naon cita-cita maneh ayaang jadi dalamku Sunatan Bapak Nahkaul hayang dipangdalang ke kukuring kita budak tercager di Sunatan anakcare kalah magean pembogaan anaknya untuk kekira aya kacadian naon bebenar nangka badranaya sorry lurah Semarah kuda Australia kuda Pawana di mana wa juragan jatuh biasa nagihan kejadian naon atau ba Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kerang kedut jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bannerar nangka <laughs> Aduh sedang siap kaluantek <laughs> eh, pahambura <laughs> Si Te Ka Bapakgallunya tibalah Aduh aya anuk punya budaknya lukan hidung gituon silain lainnya sad suara raket <laughs> buah-boah dulu Oh, oh. Jadi ketahuan. <laughs> Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh, oh. <laughs> Nah, yang serikan goblok. punyanya hmm, ah. bayi kurang gigi hmm. lain bangsa naon Kaki bisa jadi bangsa kali jati hmm. lain bangsa atau utama orang makhluk naun karena Rio bri et yang dikriting hayang di boroman karunnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillahuh penak sarang sarang syagami agama Islam lelara itu ah, percaya nah Islam makakatnya <laughs> mau agama Islam aneh cu rumah kecil bab puweweuh make-makai gamisuh tanyaken tanyaken nga Syha kekasih Raden cecep kuta dijanawati Noglo cakokonangan Suriah di laga belekkok Symin Republik Indonesia diyabang nepi kamu roke maksimum 35 derajat Celcius gitu cerita <laughs> aduh cc <laughs> bener agama Islam aneh salat di mana la manabenergama Islam man salatk di mana di gereja tapi ho bener eh? masjid belegunyanya <laughs> wajid rukun Islam ayat 5 je saya ditanya rukun Islam tehh aya 5 hiji syahadat dua salat tilu jakat obat puasa 5 Haji mungkasa di jalanankur yang mananya genep Dekma ah lain Islam aduh punya agama Syah man anukun nabi paling akhir <laughs> Ahmad Sy <laughs> eh. Ahmad bag Qu Abgama anu ngakupang akhir na Tong maneh TKW Boga di Arab mening-balik dibur urang balik de Ka Imah did dia pansyaur nabi kayak gitu rumahku adalah surgaku tapi ho oh, tercatatnya tapinda bener mana Islam air Islam 7 tapi baliknya make kapan narek lempang titu pai atau murti lalap di lautut Oke tapi aduh Eh, ak mur anu disebut gerakan bangkong sappinrongnya <laughs> tapi alus pisanmah gerakan a uh kedasaran pun bojo minta gerakan aneh naon poeta. À. Hebat gitu eta eh, gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya, alo. Tuh, hei, hei. Nanti ya, tuh, hei. Wah. Wah, ya tersak ya ter, ter. Iya. Aduh. Alah. Eh. Aduh. Mm. Ter. <laughs> Alah. big katur